Сурагч таны алган дээр тавьсан цав цагаан цас илээ. Сурагч би багш таны хайранд ирсэн тэр зингэр явъя гээ. За баярлалаа бүгдээрээ суцгаа. Түүхээ мэдхгүй хүүг түүхийн хүүг хинээ маань. Түүхийн хүүгийн туханд нь түүх хавтдал цоход маа. За юуны тухай шүлэг вэ? Түүхийн тухай шүлэг. За түүхээ мэдхгүй хүүг түүхийн хүүг гэдэг байна шүү дээ тийм ээ. За түүхийн хүүгийн туханд нь түүх хавтал зогтно гэхээр яах юм? За. Оо. За. Оо сайн байна. Түүхийг ухаартал нь түүхийг ойлгохтал нь заана гэсэн үг байна шүү дээ тийм ээ. Тийм үү зол заяа. За тийм байна. Тэгэхээр бид нэр түүхийг сайн яаж явах хэрэгтэй байх нь мэдэн судлах хэрэгтэй юм байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв эртний хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалт. За он сараа тавиа тий. 11 сарын 11 сарын 21. За эртний хүмүүсийн Бидний хүмүүсийн Үгүй нийгмийн зохион байгуулалт. Нийгмийн зохион байгуулалт. хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалт. За бид нар өмнөх хичээлүүдээр чулуун зэвсгийн үеийг үтсэн тийм ээ. За чулуун зэвсгийн үеийг ерөнхийд нь хэд хуваадгийг? 3. За юу гэж 3 хуваадгийг? За. Болиолит. Золит. Золит, неолит. За юу гэсэн үг юм полиолит гэж? Хуучин. За. Дуун чулуун зэвсгийн үе. Неолит Оо, шинэ чулуун зевсгийн үе сайн байна. За тэгвэл өнөөдөр шинээр За, хүрэл зевсгийн үе орж ирж байна, тийм ээ? Маш сайн байна. За. Эртний хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалт гарчгаа тавьсан уу? За, хичээлийн зорилго. Эртний хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалтын хадаар да, мэдлэг бүтээх. За, дараад нь. Хичээлийн зорилго аймгийн холбоонд хамтлаа мэдээлэлтэй эдгээр шинжүүдийг тодорхойлноо. За хүүхд манай анги одоо дөрвөн баг тоогдаа суудсан тийм ээ. За тэгвэл баг бүр өөр өөрсдийн юутай вэ? Нэртэй байна, нэрлэлсэн байна тийм ээ. Нэгдүгээр агийн нэр За хоёрдугаар агийн нэр гуравдугаар агийн нэр аймаг дөрөвдүгээр агийн нэр аймгийн холбоод гэж нэрлсэн байна тийм ээ. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ хичээлийн Зорилт нь юу ах вэ гэхээр ерөөсөө л хүүйлэн тийм ээ овог аймаг аймгийн холбоодын тухай мэдгэн. За тэгээд тэдгээрийн онцлог шинжүүдийг яах нь тодорхойлж гаргах нэ. За сайн байна. За багш нь эндээс багуудад тараах материалаа өгөө. За ингээд хүүхд болгонд танах юм л. Танах энийг дутуул багшаасаа аваарай. За. За ингээд хүүхд. За хэд дутуу байна? Нэг дутуу байна. Оо за. Нэг дутсан аа. За өөр. За. За эхлээд яах вэ гэхээр даалгаврыг яаж гүйцэтгэх вэ гэхээр эхлээд а бүгдээрээ 1 минут уншин хүүхэд болгонд байгаа учраас за 1 минут уншахаар бүгдийг ингээ яах вэ уншиж штэ тийм ээ за дараа нь багийн даалгавруудыг хүүхэд бүр дотроо бодно За жишээлбэл нэгдүгээр баг юу? Хүү илгэн тийм ээ. Хүү илгэн баг бол хүү илгэний онцлог шинжүүдийг бичин хамтарч гаргаж ирнэ. За хоёрдугаар баг болохоор овгийн онцлог шинжийг, аймаг болохоор гуравдугаар үг болохоор аймгийн онцлог шинжийг, дөрөвдүгээр үг болохоор аймгийн холбоотын онцлог шинжийг. За за бүгдээрээ одоо цаг харсан. Amén. За бичиж байгаа. Бичсэн үү? Аа тэгвэл одоо овгийнхоо онцлог шинжүүдийг багаараа ярьж байгаа та. За юу. За танах бичсэн хүмүүс танилцсан тий. Хүү илгийнхээ онцлог шинжүүдийг За уншаа танилцсан тийм ээ. Аа за одоо аймгийнхаа онцлог шинжийг сайхан бичээд энэ аймгийн аймгийн холбоотойхон онцлог шинжүүдийг одоо бичиж эхлэе заяа. төглөө байгаа юу те. Агш тавч. Бас гарахгүй байна. За хүрвч. Өөр болохгүй л энэ хүрвч цаа. За 2 минуттай шүү багууд. Онцлог шимжүүлээ тодорхой өчээрээ. Тодорхой байх тий. За. За цаг болсон. Бичсэн үү? За бичсэн бол бүгд үзгээ тавиад 1 2 2 3 За ядарсан уу? Жохон чилсэн үү те? За нэг анхаарлын дасгал хийчихэ. Бүгд үзгээ тавьчихсан тийм ээ. Анхаарлын дасгал хий. Бүгд үзгээ тавьчихсан. За. Сэгсэр сэгсэр даш даш. Хацар хацар даш даш. Гүнжиг гүнжиг даш даш. За. Хүний алганд захын мэдрэлийн бүх судалснууд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ алгаа хамгийн чангаар сайн даших тусам ядаргаа яах вэ? Арилна. За одоо хурдан ийшүү. За ёо. За сэгсэр сэгсэр дайштай хатар хатар дайштай гүнжиг гүнжиг дайштай сэгсэр хатар дайш гүнжиг дайш. Оо за одоо зэрэг хийл да. За сэгсэр сэгсэр дайштай хатар хатар дайштай гүнжиг гүнжиг дайштай сэгсэр дайш хатар дайш гүнжиг дайш. За сайн байна. За одоо бүгдээрээ мод тарина. Дараагийн үйл ажиллагаа мод тарина. За энэ дээр дөрвөн багаар хуваацсан энэ мод Жимстэй байна уу, жимсгүй байна уу? Жимсгүй. За, жимсгүй байна. Энийг хэн тарж ургуулах юм? Оо, яг үнэн бид нар буюу багууд тийм ээ. За, нэгдүгээр угаас эхлэе хамгийн ихэд модны үндсээр модоор зүүрлэх юм бол хүү идэх бол модны хамгийн юу наах нь үндс нь буюу хамгийн эхлэн наах нь шүү дээ. Эхлэн буюу эртний хүмүүс хамгийн эхлээд хүү идэгнэрээ яаж жисэн байна. Амьдарч байсан байна. За тэгвэл хүү идэгний онцлог шинжийг нэгдүгээр багийн ахтагч хэн бэлээ? За А2 багийн ахлагч юу тийм. За А2 тайлбарлана. За бусд нь анхааралтай биш. Хөө хэлний онцлог шинжийн болохоор овог аймаг аймгийн холбоотойгоо илүү цөөхөн хүнтэй сүргээр амьдарч байсан. За сайн байна. Сүргээр амьдарч байсан. Баяр үргээ нэгтгэн. За сүргээр амьдарч байсан. За хоёр дахь шинж нь. Хоёр дахь шинж нь болохоор ан амтэн болон нөгөө нэг юу тийч нөгөө нэг газар тариал нь эрхэлдэг байсан. Тэгээд тэгтээ ан амт нь болохоор илүү олон хүний хүч хөдөлмөр шаардсан бөгөөд маш хэцүү ажил байсан. За ан ан амтныг мэдээж одоо агнж амьдардаг байсан. Газар тариалыг эрхэлж байсан болов уу? Юу гэж бодчих вэ? Төвөрлөх аж ахуй. Оо, төвөрлөх буюу байгалийн бэлэн бүтээгдэхүүнийг яадаг гэсэн. Төвдөг байсан шүү дээ. За тэгвэл энэ дээрээс ямар онцлогийг авах хэдүүлээ? Аа. За ан амтэн. Тэмээ ан амтныг агнадаг байсан. Агнах буюу гөрөөлөх аж ахуй хэлжүүлнэ тийм ээ. За дараагийн үеийн хүмүүс нь болохоор палеолит юу палеолитийн үед амьдарч байсан хамгийн анхны хүмүүс. За сайн байна. Палеолитийн он цагийн үед бол палеолитийн үед буюу хуучин чулуун зэвсгийн үед амьдарч байсан анхны хүмүүс. За сайн байна. Баяр хүргэе. За өөр өөр. За нөгөө хуу элний зохион зохион байгуулалт нь болохоор зохион байгуулалт болон нөгөө нэг хүний бүрэлдэхүүн нь маш тогтвор тогтворгүй. За яагаад тогтворгүй юм бэл? Юу? За туслаарай. Яагаад тогтвор тогтворгүй гэж үзсэн танах онцлогийг? Тогтворгүй. Одоо тэгэл суурьшлын тогтворгүй шүү. Аа. Одоо ингээл хийдэж хийж байгаа хэмээр хоордол. За. За сайн байна. За нямдава. Оо яг. Нэг нэг ганц хоёроор анх хийх юм бол тэгэл тогшоо хоол дурч чаддгүй байсан. За бөөнөр хийж нөгөө аа хавцлал руу гараад чаана. За. Үндсэндээ сайн байна. Өөр. Доктор бай гэдэг нь нөгөө нэг ан хатан ариунахад маш аюултай. Оо яа. Тийм болохоор дургүй гэж юу үзсэн үү. За сайн байна баяр хүргэе. Хуулийг нь овог аймаг аймгийн холбоотой аймгийн холбоо гэдэг энэ олон зүйлүүдийг бүрдүүлэх хамгийн бага нэгж нь болж өгсөн. За сайн байна. За. Яг үнэн шүү дээ тийм ээ. Хамгийн анхны нэгж нь байсан. За баяр хүргэе нэгдгээр өгсөн. За хоёрдугаар баяр. За хоёрдугаар багийн ахлагч төгөлдөр. За минут э, минутаа ашиглаад хурдан бөгөө товч бөгөө тодорхой ярина, тийм ээ? За төгөлдөр. Авг, авгийн ялгаа. Авгийн ялгаа нэгт нь болоход ихээ их тонг. За. Ихээ их тонг юу цусны төлөө цусны төрлийн хүмүүсээс нь эмгтээчүүд давмаад гэсэн. За эмгтээчүүд давмаад гэсэн за. Ирэх давг нь болохоор гэр бүлээ голомтоос авч гэртээ өөр хүүхдээ асарч үлддэг гэсэн. Аа. Хоёрт нь болохоор эцгийн эрх давг. За эхийн эрх давг. За баяр үргээ овг нь хоёр хуваах нь эхнийх нь эхийн эрх давг байх нь тийм ээ. За дараа нь эцгийн эрх давг. За эцгийн эрх давг нь болохоор ан гөрөө чи юу гэр дэвсэг хийж ан гөрөө гэж гэр бүлтэй тижээд өгсөн. Аа. За Тэгээд нийгэм гэрхтээчүүдийн байр суурь яасан бах нь. Ихсэн давмгаалсан учраас эцгийн эрх давг үүссэн байна. За баяр үргээ. За. Цусны төрлийн холбоо бүх хүмүүс. За, цусны төрлийн холбоо бүхий хүмүүс байсан бахана шүү дээ, тийм ээ. За, зүг байна. Баяр хүргэе. За. Гуравт нь болохоор овгийн ах, дөрөвт нь овгийн ахлагч. Овгийн ахлагч нь эмэгтэй хүн байсан, их хүн. За, эхлээд бол тийм ээ. За, дараа нь. Дараа нөгөө эрэгтэй хүмүүс илүү эрэгтэй хүмүүс. Давлгаалж байна. Схий их тав. За сайн байна. За зөв баяр хүргэе. За болсон уу? За. За 3 дугаар аймаг. Аймгийн онцлог шинжийн нэгтгэн хүрэл чулуун зэвсгийн үеэс хойш хойш малын монголчуудын гол үндсэн аж ахуй За мал очихыг эрхэлж эхэллээ тийм ээ. За сайн байна нэгдүгээр хин. За аймгийн гал онцлог нь юу болж эхэлж байна одоо? Малыг гаршуулж эхэлсэн байх юм шүү дээ. За хүмүүс тогтсон амьдралтай болсон ч овгоороо амьдралснаас болж бэлчээр талхагдан хомсдод орсон учраас гэр бүл болон амьдсан. За гэр бүлгээс салж эхэлсэн байх юм шүү дээ. За баяр үргээ онцлог нь тийм ээ. Гэр бүлгээс салж эхэлсэн байх нь. За дараагийн гэр бүл болон тархан амьдрснаас болж хүмүүс юу байгалийн бэрхшээл бусдын давталгаанд нэрвэгдэх явдал цөөнгөр гарч байсан. За онцлог нь үнэн тийм ээ. За сайн байна. За дараа нь. Тэгээд гэр бүлүүд нээлж аймаг болсон хүмүүсийн давталгаанд нэрвэгдэн нэрвэгдэх явдал цөөнгөр гарч ирсэн болохоор Тэд бүгд нийлэн нийлж аймаг болсон. За сайн байна. За баяр хүргэе. За басна. Багшаа нэг агаа. Тэгэхээр аймгийн өөрийн гэсэн хэл, соёл, ахлагч нутаг тогтсон хуралтай хуралтай хуралтай байсан байх нь шүү дээ. За баяр хүргэе. Хамгийн чухал онцлог шинжэн байх нь шүү дээ. Тийм ээ. Өөрийн гэсэн хэл соёлтой. За. За дөрөвдүгээр баг дөрөвдүгээр багийн ахлагч баасан жаргалуу. За баасан жаргал. Аймгийн холбоо. Аймгийн холбоо нь болохоор нийтийн тооцоолын 2000-ны сүүлжээс төрөн төрөл бус хитэн аймагуудын цэргийг хүчрэхэд одоо өдөршийн захаанд нэгдэн аймгийн холбоо үүссэн. За төрөл бус буюу яах нь олон аймагуд нэгдээд аймгийн холбоо болсон. За сайн байна. За дараа нь мал хөрөнгөийг нь одоо одоо гол онцлог шинж чанар нь одоо яг гол юм бол мал хөрөнгөийг нь дээрэмдэх, иргэшээлд оруулах зэрийн хэрэг зэрийн хэрэг болсон одоо аймгийн холбоод энэ үйлдэл маань зэрийн хэрэг болсон хувирсан байгаа. За нөгөө аймгийн холбоод чинь бие биенийг халдан довтлох зөөлүүд бол их гарч эхэлсэн байх нь шүү дээ. За сайн байна. За даа. Малан жахвын нөгөө хэсэг нь ан гөрөө эрхлэн амьдарсан анхны хуваар үүссэн. Анхны хөдөлмөрийн хуваар үүссэн баг мал аж ахуй тийм ээ. Өөр аймгийн холбоо бол одоо аймгийн холбооноос төр үүсэх төр үүсэх зохион байгуулалт хэлбэр юм. Хэлбэр төр үүсэх одоо үндэсний хэлбэр бий болсон байна шүү. Төрийн тавигдаж ирсэн байна аймгийн холбоолоос тийм ээ. За баяр үргэлж. Аймгийн холбоонд нь болохоор хүрэл зэрсэн юм. За он цагийн хувьд хүрэл зевсгийн үед яаж эхэлсэн байх нь амьдарч байсан байх нэ. За сайн байна. Аймгийн холбоонд хүрэл зевсэг аймаг одоо Мм. За баяр үргэлж. Сайн байна. За. За бүгдээрээ ерөнхийдөө хүй илгэн овог аймаг аймгийн холбоотын тухай ерөнхийд нь багууд өөр өөрсдийнхөө даалгаврыг гүйцэтгэлээ. За одоо тэгвэл бүгдээр энэ дээр харцгаая. Эртний хүмүүс нь хүү илгнэрэн буюу хүн сүргээрээ амьдарч байсан бөгөөд маш энгийн мод чулууг ашиглан төвөр ан аваар хооллож за агуу хонгил нөмөр нөөлөгтэй газар яадаг гэсэн юм байна. Бараадан амьдарч байсан байх нэ. За энэ байгаль нийгмийн шалгарлын үе байсан гэж үздэг байх энэ үе. За энэ хүү илэгний одоо зохион байгуулалт тий олноор яагаад олноор амьтан агендаг байсан бол За За За за за за за за за за Яагаад гэвэл тухайн хүн савгад хэрэгс тийм ээ. А үлэмж биетэй том агсан за үлэмж биетэй амьтад байсан учраас түүнийг нийлж одоо олоодоо нийлж агнахгүй. Оо сайн. Тий, тийм байна. За, за дараа нь овг овг нь болохоор хүүхэлгийн зохион байгуулалтын цаашдын хөгжил тийм ээ. Зусан төрлийн холбоо өгөх хүмүүсийн нэгдэл байсан тийм үү? За, тэгээ энэ мэдээж хоёр задраад эхийн эрх давг Эцгийн эцгийн эрэхтээ овгуулсан. За эхийн эрэхтээ овг бол ойлгомжтой. Хүмүүс ихээрээ одоо овгулдаг байсан. Эхийн одоо нийгэм бизлэх байр суурь нь бол битсэн байсан. За тэгвэл эцгийн эрэхтээ овг нь бол яагаад үлссэн бэлээ? Нийгмийн амьдрал. За хэл хэл нийгмийн амьдралд нэг ихтэйчд гол үүрэг. Оо, хот үүрэг гүйцэтгэдэг байсан тийм ээ. Хэр бүтэн хичээдэг. За тийм. Яг үнэн сайн байна. Үүрэг нь өсөж эхэлсэн тийм ээ. За энэ байна. Энэ цэвсэг хийж байгаа байх тийм ээ. 2 жилийн бүрдүүлэн гэж. За аймаг аймаг бол мэдээ цусан төрлийн холбоотой овгуудын нэгдлийг аймаг гээд тэгээд аймаг нь өөрсдийн нутаг дэвсгэртэй хэл яриатай нийтлэг ёс заншилтай шүтлэгтэй соёлтой байжээ. За овгийн ахлагч байж юу? Байсан байна. За ингээд аймгийн холбоод За аймгийн холбоод нь яасан бэ гэхээр хид хідэн аймагуд нийлээд за удирдлагын удирдлагын одоо захиргаанд нэгдсэн байх юм шүү дээ тийм ээ. За. Хид хідэн аймаг нөгөө нөгөө нэгдээд юу яагаад хуурдж яагаад тэгээд хоорондоо нөгөө хурлдаж байгаа нэгнийгаа нөгөө аймгийнхаа үдирдэгч. За сайн байна. Аймгийн үдирдэгч. Үдирдэгчээр тэр чинь нөгөө сайн хамгийн сайн юу яадаг өдөрдөг хүн өдөр өдөр хүнээ сонгодог байсан тийм ээ ардчлал одоо бараг тогтож ирсэн үе яхана шүү дээ тийм ээ олонхын сандлаар за аймгийн холбоод нь бас нөгөө одоо нэг аймгаас нөгөө аймаг руу одоо эцэг нь охиноо бэр болгож өгөөд ураг байл та тэр нь бас аймгийн холбоод болж исэн тэгээд тэгжиж бас юм нарийн Оо сайн байна. Тэгжээс би энэ рүүгээ халдан довтлох одоо хүчрэх орн усуудаа тэгж нэгдэг байсан. Аа сайн байна. За маш сайн байна. Тэгээд гол хүч нь юу? Шинжлэх би ном сум. Ном сумаар бүхнийг яадаг. Би шийддэг байсан. За ярэ. Яг тийм юу үйлс гээ соном сум. За За сайн байна. За. За түүх өөрөө үлгэр домог мөн үү? Тийш. За яагаад биш үлээ? За түүх өөрөө хизээ. Хизээ. Хин хин хаан хаан За хэр хин хин амьдарч байсан? юу бүтээсэн юу үлдээсэн гэдгийг өөрөө За тэгэхээр бид нар хэдэн үеийн түүх үзэж байгаа вэ? 800 За 800 мянган жилийн өмнөх буюу өнөөдрийн хичээлээр цаг хугацаа. За түүхөөрөө хизээ гэдэг асуултанд хариулагддаг тийм ээ. За хизээ усан үйл явдал нийгмийн зохион байгуулалтын тухай бид нар үзлээ. Оо, хүрэл зэвсгийн үе тийм ээ. За хүрл зевсэг. Он цагийн хугацаа. За хин хин бүтээсэн? Эртний хүмүүс. Өө, эртний хүмүүс. Сайн байна. Эртний хүмүүс. За хаана амьдарч ирсэн эртний хүмүүс? Өө, сайн. Төв Аз буюу тэр дундаа Монгол нутагт амьдарч ирсэн байна шүү дээ. За Монгол нутагт тийм ээ. Монгол нутагт. За хэрхэн амьдарч ирсэн? Оо, анг өрөө хийсэн тийм ээ. Анг өрөө хийгээд тэгээд хамгийн гол зүйл нь юу вэ бид нар? Хадны сүнс. Оо, хүү хийдэг нэрээ. Анг өрөө хийгээд тийм ээ. Тэгээд за тэгээ хүүгээр амьдэрсэн. Хүй тэгээд овог амиг амиг за амигийн холбоод үүссэн тийм ээ. амгийн холбоод үүсжээ. За тэгвэл юу бүтээсэн юм бол? За. За түүх нь За нийтийг нийт нь хэлээ. Юу бүтээсэн түүхийг бүтээсэн тийх үү? За түүхийг бүтээсэн. Монголын түүхийг яасан? Бүтээлсэн мөн үү? Мөн шүү дээ. За юу үлдээсэн? Түүх. За. За нийт нь нийлээ хүүхдүүдээ. Хадны сүг зураг тэгээ буш бухныг нийт нь юу гэдэг лээ? Түүхэн түүхэн Оо түүхэн баримт түүхэн дурсгалуудыг үлдээсэн байна шүү дээ. За түүхэн баримт. Түүхэн баримтыг үлдээсэн. Дурсамж. Тий зүйтэй сайн байна. Түүхэн баримт түүхэн юунуудыг үлдээжсэн байна уу? Дурсамжуудыг үлдээжсэн байна тийм ээ. За тэгвэл За бүгдээрээ бичээд авчих. За хүрэл зэвсгийн үед тийм ээ хин эртний хүмүүс За бүгд бичиж авсан уу? Авсан тийм ээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ арай дуусаагүй байгаа юм уу? За зарим нь арай дуусаагүй байна тийм ээ. За бичээд авчих. За одоо багуудынхаа бүтээлээр багуудаа яах гэж байна? Оо яг үн дүгнэх гэж байна тийм ээ. За эхний багийн бүгдээрээ асуултыг асуултанд хэр сайн хариулсныг яах вэ? Тоолох уу? Тоолъё. За. За. тавьчихсан шүү дээ түрүүн тийм ээ. За яг уу яг уу те нөгөө юу яаж болно штэ. Бусдаа хамтар тусалсан учраас бас өөр багт анааг нэмж болно ш тийм ээ. За за хүү илгэн хэд? 5. За 5. Хүү илгэн баг хэдэн оноотой ах вэ? За 5 оноотой. Хүү илгэн баг 5 оноотой. За тэгвэл овг 4. Овг 4 мөн үү? 4. 4 энэ. 5 5 юм шүү. А 4 байх нь тийм ээ. 4. За 4 оноотой. За тэгвэл аймаг хэд байх нь? За аймаг 5. Аймаг 5 оноотой. За аймгийн холбоод 4 оноотой. Аймгийн холбоод 4 оноотой. За. За тэгэхээр одоо оноонууд яаж эхэлсэн байна вэ? бэлэмдэж эхэлсэн байна, тийм ээ? За, оноогоо бүгд дээр одоо яаж одоо дүгнэх үү? Санал авъя. За, баг бүрөөс нэг асуулт. Цаг маш богинохон байгаа учраас би асуугаад шууд хариулт авъя шүү. За юу? За. Эцгийн эрх довгийн тийм ээ үед Бидний хүмүүс хүмүүсийн эрхлэх гол аж ахуй. За хамгийн төрүүлж өргснөөс нь эхэлнэ л дээ. Азаагаас эхэлнэ. Бүгд харж ирсэн тийм ээ. За босч байгаа тариална. Эцгийн эрхт овгийн хүмүүс болохоор зөвхөн аа гөрөө. Тэгээд муу ялгаагүй гэр орны гэр орноо тижээд амьдарч ирсэн. Гэр орноо тижээд ан гөрөө, ан гөрөө байсан тийм ээ. За сайн байна ан гөрөө байсан. За эдний дээр нэг оноо нэмчихье. За ингээд хэдэн оноотой вэ? 6 оноотой. За баяр хүргэе. Яаж баяр хүрэх вүлээ бүгдээрээ? Бүгдээрээ батнуудаа тавиад. За. Уу! За ингээд баяр хүргэе. За, гэрийн даалгавар. За, гэрийн даалгавар. Өчигдөр тэмдэглээр гэрийн даалгаварт гэрийн даалгаварт юу вэ? Хэрвээ танай гэр бүл ургийн бичиг хөтэлдэг бол уншиж танилцаад өөрөөсөө дээших үе мэдэж ирнэ. Уг нь бол өөрөөсөө дээш 9 үеийг мэдж ирэх хэрэгтэй л доо. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол 9 үеийг мэддэг айлууд бол юу л бол та тийм ээ. За даалгавар бичээ тэрнийгээ давцсан уу? За яах нь ургийн бичгээ яах нь? Ургийн бичгээ хөтөлтөг бол яах вэ бүгдээрээ? Яах нь тэр ургийн бичгтэйгээ танилцаад аав ээжээсээ асуугаад тийм ээ өөрөөсөө дээш их 9 үеийг чадвал бичээд дэр. За бүр болохгүй 5 үеийг бичээд дэрээрээ. За юу? За даалгавраас асуух өөр зүйл байна уу? Өөр асуух ямар зүйл вэ? Асуух зүйл байгаа шүү дээ. Байхгүй ш байгаа. 9 Өөрөөсөө дээш хэсэг үе штэ. Тэгэхээр эцгээс эргэж аа тийм эцгийн талын За тэгэхээр э, мэдээж э, эцгийн их давг үүсцэн юм чинь бид нэр эцгээрээ авгалдаг хүн болгоно тийм ээ. За тэгээ эцгээрээ авгалдаг учраас яах вэ? Эхлээд өөр өөрийгөө бичсэн шүү дээ тийм ээ. Би тэрний тэр тэгээд аавгаа өвөөгөө тэгээд дээшээ ингээд 9 үе бичих юм шүү дээ. Тэгээ асуухан байхгүй гэсэн байгаа үз. Аа эхлээд Эхлээд өөрийгөө бичнэ. Тэгээд аавгаа бичнэ. Аавгаа аавхаа аавыг бичнэ. Тийм ээ? Аав аавхаа буюу өвөөгөө бичнэ. Тэгээд өвөөгийг аавыг бичнэ. Тийм. Тэгээд ингээд ингээд дээшээ өөрөөсөө дээш хідэн үе явах нь өө 9 үе явах нь шүү дээ. Сайн байна. За өнөөдрийн хичээлээс ойлгоогүй зүйлээ багшаасаа асуугаарай. За. Ойлгоогүй зүйл байна уу? Нэр нь үү? Нэр. Үнэн биз? Үнэн. За. Хичээл ямар болсон бэ? Ойлгоогүй зүйл байхгүй гэж багш нь итгэж болох уу? За, гэрийн даалгавраа бүгдээрээ бичиж тэмдэглэж авсан уу? За, Али. Харъя. Гэрийн даалгавар өгөөгүй гэдэг асуудал байхгүй шүү дээ, тийм ээ? За, хүүхэд бүхэн энийг дэвтрийг ганц авсараа ингээ наагаад яах вэ? Өөрсөндөө яах вэ? Үлдээх нэ. Хүүхд бүхэн өөрсөндөө үлдээгээрэй. За юу? За. За, Али, дэвтрийг ганц авсараа бүгдээрээ дэвтрээ хаан цавсар хийгээд л тэг бүгдээрээ хийгээд за нуглаад хийчих. Бүгдээрээ нуглаад нугалж хийгээд бүгд тэгээд даалгавраа бүгдээрээ тэмдэглээд тавьсан тийм ээ. Даалгавраа бүгдээрээ тэмдэглээд. За хичээл оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай сайхан амраад ирээрэй. За.